темирдин күкүрт менен аракеттенишүүсү фарфор чөйчөктөгү темирдин таарындысына майдаланган күкүрттү себелейбиз аябай жакшылап аралаштырабыз аралашманы азбес тор бекитилген үч буттуу койгучка салабыз айнек таякчаны отко коюп ысытабыз ысыган үчүн аралашмага алып барабыз күкүрт менен темирдин ортосунда кычкылдануу калыбына келүү реакциясы жүрүп көп сандагы жылуулук бөлүнүп чыгат акырындык менен реакция аралашманын бардык жерине тарап эритилген темирдин сульфиди пайда болду